Уйти навек, забыть про всех, Про имя, день, число, когда Ты выпал нежный из недель, Птенцом из теплого гнезда. И сон мыслов, и толпы лиц уйдут в твое небытие, Подобно стае гордых птиц, ты имя крылишь свое, Иди свой путь, других забудь, будь чистым гений красоты, страницу вновь перелистнуть, оставить свежие следы. Твой дар есть крест, его нести, тебе невидимо сквозь будни. Сомнения не собьют с пути, быть Богом так легко, но трудно. Ты древний храм, заросший сад, благоухающий цветами. Смотри вперед, гляди назад, завороженными глазами. Ты поле, впавшее в закат, и поиск внеземного рая. Твои слова в тиши звучат, твои стихи в огне сгорают. Закрыть садом, зарыть свой грех, и суть лакая из хорошего. Уйти навек, забыть про всех, чтоб снова стать частицей больше.